नमस्कार घमासान हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है स्वाद और सेहत के लिए आप आलू तो खाते ही होंगे लेकिन हर बार आप आलू को बिना छिलके के ही खाने के लिए यूज करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इस छिलके में छिपा है सेहत का राज तो जाने आलू से ज्यादा क्यों फायदेमंद है इसका छिलका और किन बीमारियों को ये करता है दूर आलू के छिलकों को फेंकते हुए आप बहुत से पोषक तत्वों को भी फेंक देते हैं ये शरीर में होने वाली कई बीमारियों से बचने के लिए सहायक होता है इन छिलकों में न केवल सेहत का खजाना छुपा होता है बल्कि ये वेट लॉस और हाई बीपी जैसी कई बीमारियों में लाभकारी होता है आलू में अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और ये विटामिन सी से भी भरा होता है पोटेशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है इसके छिलके को धोकर आप इसे सब्ज़ी की तरह खाएं ये आलू के छिलका सहित बनाकर खाएं आलू के छिलके मेटाबॉलिज्म को सही रखने में मददगार हैं एक्सपर्ट्स की माने तो आलू के छिलके खाने से नर्व्स को मजबूती मिलती है अगर आप आयरन की कमी से जूझ रहे हैं तो बाकी सब्जियों के साथ आलू के छिलके खाना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और यदि खून की कमी भी रहती है तो आपको इसके छिलके को खाने में प्रयोग करना चाहिए यह एनिमिया को भी ठीक करने में कारगर है आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन बी थ्री पाया जाता है विटामिन बी थ्री ताकत देने का काम करता है इसके अलावा इसमें मौजूद नैसिन कार्बोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारी डाइट में फाइबर की कुछ मात्रा ज़रूर होनी चाहिए एक और जहाँ आलू में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है वहीं इसके छिलके में भी अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करता है आलू के छिलके फाइबर से भरे होते हैं जब इन्हें छिलके सहित बनाया जाता है तो ये केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं देता बल्कि फाइबर भी मिलता है इनके छिलके को आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं फाइबर